together. सलमान खान की फैन फॉलोइंग तो सभी जानते ही हैं और रिलीज थ्री का कलेक्शन इस बात का गवाह है कि सलमान अपने दम पर फिल्म हिट करवाने का दम रखते हैं खराब रिव्यूज के बाद भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कलेक्शन कर रही है फिल्म रिलीज हुए अभी कुछ दिन ही हुए हैं और फिल्म 100 करोड़ क्लब में शामिल भी हो गई है इन सब के बीच एक हैरान कर देने वाली खबर आई है गूगल ने सलमान खान को बॉलीवुड का सबसे बेकार एक्टर बताया है अब हैरान होने वाली बात तो है ही एक तरफ तो सल्लू भाई की फिल्म रेस देखने के लिए देश भर में करोड़ों लोग दीवाने हुए जा रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ गूगल सलमान खान की धुलाई करने पर उतारू है दरअसल गूगल से जब पूछा गया कि बॉलीवुड का सबसे वर्स्ट एक्टर कौन है तो गूगल ने दो या चार नाम नहीं बल्कि सिर्फ एक नाम बताया और वो तस्वीर के साथ था अब आप यकीन करें या ना करें लेकिन गूगल पर सबसे खराब बॉलीवुड एक्टर सर्च करने पर नाम आता है बॉलीवुड स्टार सलमान खान का